Kursi Veltra Property Simbrian Berhad merangkap Ketua UMNO bahagian P175 Papar. Yang berhormat Tuan Muhammad Tamin bin Haji Zainal, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri Sabah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N29 Pantai Manis. Tahal Encik Azman Sipan, Ketua Penolong Pengarah Bahagian PKPM Jabatan Penerangan Negeri Sabah untuk menyampaikan ucapan aluan majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan. Uh, uh, pengurusi majlis. Pertama sekali uh, yang berbahagia Datuk Jamal bin Orobi, pengurusi Fleka Property Senayan Berhad merangkap Ketua UMNO Bagian P175 Papar. Yang berhormat Tuan Muhammad uh, Tamin bin Haji Zainal, Ah, selaku Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri Sabah merangkap ADUN N29 Pantai Manis. Seterusnya yang berbahagia Puan Nur Azah binti Abdul Rahman, ah, Naib Ketua Wanita UMNO bagian Papar, mewakili ah, yang berbahagia Datuk Rosna Abdul Rashid Syalin, Ketua UMNO Wanita P175 Papar. Seterusnya yang berusaha uh, Encik Azlan Zabli, selaku pegawai daerah Papar. Seterusnya kepada uh, datuk-datuk, datin-datin, uh, pemimpin-pemimpin masyarakat, uh, ketua-ketua jabatan, uh, wakil-wakil ketua jabatan dan juga kami mengambil inisiatif untuk uh, apa ni uh, menjayakan satu program yang bentuk malam apresiasi bagi menghargai semua uh, terutamanya ketua-ketua jabatan negeri dan uh, persekutuan dan juga kepada uh, orang-orang uh, persorangan, NGO, pertubuhan dan juga kepada uh, mana-mana uh, pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan apa juga program uh, terutamanya bagi sambutan bulan kebangsaan di negeri Sabah ini di peringkat negeri maupun di peringkat daerah ataupun uh, program-program uh, yang dilaksanakan oleh jabatan di peringkat daerah di daerah Papua ini. Tenangan melalui uh, Kementerian Komunikasi dan uh, Multimedia merupakan uh, sekretariat induk bagi uh, apa ni program-program uh, sambutan melaga kebangsaan di seluruh negara. Uh, kami telah melaksanakan pelbagai program berkaitan dengan uh, sambutan melaga kebangsaan ini. Uh, di antaranya kita adakan uh, kembara uh, keluarga Malaysia Malaysia kemarin mereka keluarga Malaysia yang dilancarkan di Papar baru-baru ini bersama Tuan Dio uh, dan juga program-program seperti uh, TikTok Merdeka, Ilham Merdeka, Pengkisahan Kemerdekaan, Pidato Kenegaraan, dan banyak lagi program-program yang melibatkan negeri dan daerah yang berkaitan dengan sambutan bulan kebangsaan. Jadi uh, eh, bersempena dengan itu uh, saya mewakili Jabatan Penerangan uh, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua agensi ketua-ketua jabatan uh, maupun uh, negeri dan uh, persekutuan orang-orang persorangan uh, NGO komuniti-komuniti uh, keluarga Malaysia uh, di daerah papar ini kerana telah bekerjasama dengan uh, pihak jabatan penerangan sendiri maupun pejabat penerangan daerah maupun negeri dalam menjayakan apa jua program yang kita laksanakan di peringkat daerah kerana sebenarnya uh, inilah tujuan jabatan penerangan uh, dalam kita orang cakap uh, memeriahkan ataupun menggelorakan uh, sambutan bulan kebangsaan di setiap tahun yang kita adakan di seluruh negara di mana kita tahu lebih kurang 2 tahun kita terperuk ataupun kita uh, dibelenggu dengan pandemik uh, COVID-19 ini dan kita tidak boleh uh, mengadakan apa-apa acara pun. Jadi pada tahun uh, ini, tahun 2020, 2020 ini kita diberikan sedikit kelonggaran dan kita mengadakan berbagai program seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya program ini tidak akan berjaya sekiranya tidak ada sokongan, dukungan daripada semua uh, pihak yang uh, berada di daerah papar ini. Uh, daripada Datuk Seri Gito Jamal, uh, pembantu menteri kita, uh, Datuk Muhammad Tamin, kita punya ah, pegawai daerah dan semua agensi-agensi uh, persekutuan negeri yang sama-sama melaksanakan apa jua program tidak semestinya semuanya berlaku kebangsaan tetapi apa jua program yang melibatkan ah, dengan tujuan untuk kita sama-sama untuk membangunkan diri sama ini sendiri jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian sebenarnya banyak lagi program yang kita, kita laksanakan jadi semoga dengan malam apresiasi pada malam ini akan memberikan sedikit suntikan semangat kepada semua agar uh, kerjasama yang kita pupuk selama ini akan berterusan. Akan majlis kita pada malam ini, saya menganggap majlis ini merupakan penghargaan setelah kita bersama-sama meraihkan bulan kemerdekaan selama sebulan. Jadi uh, sungguhnya apabila saya di, diberi talimat dan dibawa berbincang mengenai dengan uh, program-program uh, lanjutan. Dan saya sebenarnya terpanggil bagaimana cara kita untuk mengisi program yang diberikan untuk dilaksanakan oleh UMNO bagian bapak. Karena saban hari minggu program-program kemerdekaan tidak pernah berhenti. Kampung, desa, dipekan, di, dan juga jabatan-jabatan kerjaan. Menganjurkan program yang sama, tapi naratifnya sudah tentu untuk menunjukkan kesetiaan cinta kita kepada negara kita. Saya tidaklah mau mencuri masa tuan-tuan, karena malam ini malam kita merayakan, merayakan bulan kemerdekaan. Dengan kata-kata itu saya meresmikan ya kan? Saya meresmikan uh, program Merdeka at parlimen dengan resminya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sini. Kalau boleh lepas ni minta dapat datang ke depan lah request lagu tu. Minta maaf sama nama Bos, aku rasa aku kena balik sekolah ini, bos. Zatul kan ni?